早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。但是《速度与激情九》，比冰淇淋《速度与激情》《速度与激情九》我最喜欢。所以现在是音乐时间，准备，一二三，两个礼拜以后，《速度与激情九》，两个礼拜以后，《速度与激情九》。 两个礼拜以后，《速度与激情九》不要坐过去，电影院看《速度与激情九》，因为非常好，电影动作非常好，差不多一样，冰淇淋。再见。